күөдер хылгыһыттаабытыр аатта. Қастығыллағыта бөрөлөр кені сылгытын үйөрүтін, үйөрін бұлу үйджібіттірі. Олры күйдабыта, бір доғылың бөріні бұлттабыта. Ол бөрөтө бір ілі атаға жікті бағайы, кайтып қайтыбы күрдік әді. Оттан бір сайын өріс күтігідігар туғыры кылың оқтырын бұл эме кыл болбатах, эме да көтөр болбатах. Оттан тийиштере, кихи тийин курдуктара. Оттан билигин эме, туғара келені мағуақтады. Эме болады. Бир эдер бетін өйден көрбіт олақ еді оғақ, болан қалбыт. Бұ бия қайдақ боллай кети түйен барын өссөмөлтөөтөҕүнэ деребидэҕэ киллириһибин дуу тыйханаата ағаяқ қонан барын бейеді биэтэ едей бетін көрді. муннуттан қарағыттан жекті бағайық қааннаақ иреңе симеһин жара. ижара иһе делби сараччы үллүбүтете Оны, онда әлбі қайы ішкен искен деді күйікті құрдық. Оттан үйін тұтан көрің баран илита тардан жеккіне түспіті. Тірі егер туғары мәқсірге тұлады. Туақ жектеден дейін иккихин әмемірен көрбіті. Туақ тауақ құрдыға. Ол күнан баран бе Аны сүйе бол Оның белілі, онын әрейді әбәкке қарайығы бұн дұзен күрі аныгар байды, байын маран емірен көрбіті ехе сұлыған бол бұт. Че, ден өйірдіңнан маран сақа серінен бетін жағайды, жағайат қабарғатын бұғанан қайы отты, Оқтығы тәрбиеға ие олақ туғара қамсыыққа тыындыргыды бол эден ең қайып арай Сылге қалия түсті сүедер көрдіғын арай туғара тұт оқты, элбек бая қарақтақ күл кинини утары көрер оны өрөтөр болбота ол күлі түрген түргендік сұғылан ойыр декі баран сүтен қалды. туғым уакайдоғар Туғы жікті де боллагай түл тугу иледу туғыры құта, мауықта ата дуу диен сұлғы ұлаған санағылар бұда. Менчиги жоно сайын айы кораттан тыыға әбетіге рыталлар. Сайылата. Кенерге әлбәк байы кеғеғылжар. Желірігер. Куру көлжіттақ боламлар. Деребіне олырыр ылдырын барыларын кереті билеттир, хәмәнчик. Олихин бұ жон ұрақтан кәлбіттерін сәрер. Ол күнімат туақнатылақ келелдері болды. Оны тоғы бұл кине бетигер чопчу келелдерин хатаны өйтөбөт келби чоң күнүйөк эбетигер туокка калкылаактырын кепсииллер удуока ара шүбө ама берер быылаак будахырыга арай жие кохун быыысегетен көрбүтө олок урут көрбөтөк билбет жактары келер ытыйхоңголураактур волентири эркир тоо келбите буалла жақтар қарабаттақтақ саарбыт көрүңнәк болан баран ұтан қараға жүрсіп бет әбетігер тугура улахы баку алахынан кәпсір әбеті боллагана қарағы семен баран бу кириэлетигер олорон қашайдана качайдана чуумпу баайтиги кейілдер онына туғыры отынылар онына оны умата умата тугура ботугурур сибигэнэйэр уонна буруу боҕону таһаарар жиэһин бартын буруо тунуйар хэмэлчэх буруаттан хараҕаһыйар да буоллар тулуян олорор онтон эбэтэ чочумчестен олорон баран этер чэ Бу түйін, бір түйін нағал. Мен ұзуян тұран баран хасырда түгі білбіппіне еға кәпсем, еға э, жіңне қорыуын берем дейір. Жақтар үйерен көтен мақтанан тағы тақсан барар. Онтан әмен келен. Ebe, itu tuak Эйе хатуга келеритте. Тугу итерети. Ден ыйыттайып болла. Онуа хабета. Ити Галина диен. Ыраак котул устан келбит. Улахан уоламанна қораққа Үйреде келен баран. Үтен қалақтабыт. Олиын оғытын көрдөрі манна келбит атағаны. Онтан маттан гитарахан көрбөт оғыта қанната хуғы олиген ықсан. ақсын, оны бүді Ол күнамар мен ара күйер күйам хуақ бұғылақ любопытному мальчику нос оторвали деген бар. жа <laughs> бар. Бәң жалағынан жарықтан. Кие болар. Арай түйін ұтыяғыттағына туғара тұғыр. онда сойын ол ұқты берер. Әбетін ұрын көрер. Әбетін ұрыны құранақ. Арай үйді әбіті қабағыр бұтаға ебет Әй, әбім э, тағыда тақсыбыт хаты келелі батта менеме тақсығыбын ден түрген байтық атаған тағаһын таңлық тағы жатақсыр. тақсар жағы я, қабыс қараңа оттан туалеті сүгіл бәтчем метере ырақ тұрар. ей жә мен сүйрінден туалет туалекке ебін, отта төттірі келебин отчағылы үш төрт мүйзі болды чей тиен бара сітағын арай екендігер Туғыры оған байтысаң арар ол құттынан тоқту дер Кенне қайан көрбете арай эбет әбет. ол күні саңа саңаты болбатаған білер туара қайттары оған. оған байты қаджығынан саңарар онтан эбет эбитнен эбетин оны кәннігер тұғыры кішті тұтағатыр. Ол да болар сәменчік өйттен көрер. Әбәтін кәннігер, тұғыры әбәтін саға ұлақан кейді тұғыры тұрар. Сірее кейі күрдік. Оттан жүгіні болы қаққан күрдік. Түйден құттан арағай. Онтан оқтан келер. Уукта кәлбіті. Хасырды күн боғажағылычы тұқпыт, наға жүйі күн бұд, ол орныттан ойон тұрар, уанна ағыр қосқа келбіті. Әвәті, білі бәғаңы жүйесіні күлтті, үшөй бағдық чайды чәйді кәпсетал оралдыр біт. Чайдан бүтен жақтар әбәтігер мақтана-мақтана, кәйі боғдына қалбытын олғы ұран берер, уанна тақсан барар. Әбе, үті түйін туақ болды. Түйлті, туақты. Туқ әтәғаны. Түйлің бұлы, деген әбеті. Қорый тұр. Күрчік тағаны. Әмейді күрдік. Әмейді Туға болды.